Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Abdulbaskan do'stlar Bugungi video boshlashdan oldin barcha muammo problemalar esdan chiqarib video tomosha qilamiz. Osh do'stlar, emailga kelgan ekan men ko'rmay qolgan 9000 martadan oshiq prasmotr bo'libdi, video kuzatilibdi. O'zim do'stlar men ko'rmay qolgan. Bu hammamiz yutug'imiz. Hammani tabriklayman. Hammaga kattakon rahmat, patishga qilib turganinglar uchun joninglar sog' bo'lsin. Hammaga kattakon rahmat. o'zinglarni ehtiyot qiling.